La xarxa Omni ha donat el pas definitiu cap al sistema operatiu Linux, basat en programari lliure. Durant els mesos d'estiu s'ha donat el tret de sortida cap a la instal·lació de la nova maqueta als ordinadors de la xarxa. L'objectiu és, d'una banda, optimitzar el rendiment del maquinari actual i també garantir l'estabilitat de les màquines, ja que Microsoft va deixar de donar suport al sistema Windows XP fa uns mesos. La nova maqueta és fruit d'un procés on han participat tècnics del projecte i també diversos dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa Òmnia. Tots ells han aportat la seva experiència i necessitats per fer una versió el més adequada possible a la realitat del programa. A la segona entrevista, la Núria Alonso, tècnica del projecte Òmnia, ens dona més detalls sobre la migració a Linux. El que hem fet és una miqueta a través d'un treball col·laboratiu amb diferents dinamitzadors de la xarxa, que hem estat treballant amb grups de treball, de manera virtual i també de manera presencial, hem acordat una miqueta doncs, la, la manera en què ha de ser aquesta maqueta, les, característiques, les característiques que té. El que hem fet és agafar una Ubuntu estable, una 1404, li hem eh, ficat una, un escriptori lleuger per poder eh, optimitzar el rendiment de les màquines i, i una miqueta l'hem adaptat al seu entorn perquè sigui el més fàcil per a un usuari d'un punt òmnia o per a un participant o per a un dinamitzador mateix poder fer el pas eh, cap a aquest sistema operatiu sense ninguna dificultat. Um, a part d'això, hem fet una selecció de programes amb aquest grup de treball, hem fet una selecció de programes en què, bueno, una miqueta pensant en els usos que se li dona a una màquina òmnia vale? Mm, pues des d'usos educatius, eh, usos, bueno, els programes que fem servir més o menys sempre, els podem trobar aquí la seva versió en programari lliure. Eh, hi ha aquesta selecció de programes i també hem fet com una configuració estàndard de diferents usuaris. Vale? I tenim bueno, els tres usuaris, d'administració més per nosaltres per treballar, un altre usuari més per als nostres cursos, que és un usuari que té accés a la capacitat compartida, pot escriure, pot modificar el seu entorn, és un usuari per a usos guiats, i després hi ha un tercer usuari que el tenim congelat per a usos puntuals, en què, bueno, usos no tutelats, en què podem una miqueta deixar l'usuari fer servir l'ordinador sense estar nosaltres sobre d'ell. Una miqueta aquesta és la configuració que hem, vam estar pactant amb aquest grup de treball i que hem trobat, eh, que hem, que hem aplicat en aquestes maquetes. Aviam, hi ha una millora eh, bastant clara en el tema rendiment. Vale? Les màquines Òmnia són unes màquines que tenen unes característiques tècniques que són les que són, aleshores un sistema Linux amb màquines d'aquest estil doncs, aprofita molt millor, atreu més rendiment de la pròpia màquina. Altres millores que podem trobar, jo crec, jo crec i alguns usuaris, alguns punts Òmnia m'han comentat que és bastant intuïtiu, que és com molt més clar tot. Realment, eh, mm, bueno, això també és una experiència personal i que potser no tothom està d'acord, però és bastant intuïtiu, en, en nivell d'entendre de el sistema operatiu, en, saps on estan les coses amb, de manera bastant clara, no sé. A més enllà de la part de, que també és una millora, crec que és important el fet de que estem fent servir ja només eh, programari lliure, ja també en el tema sistema operatiu estem fent servir, estem recolzant projectes, potenciant el treball comunitari també en el tema del software, del programari, ja no només en en el nostre entorn de, de proper, real, de, de carrer, sinó també a nivell virtual. Ja coneixíem de diferents dinamitzadors que treballen amb Linux a la xarxa Omnia des de fa molt de temps, i altres dinamitzadors que estaven interessats en, en començar a provar a treballar amb Linux i treballant amb una miqueta que no en contacte amb ells a través de diferents vistes de seguiment, vam començar a crear aquest grup. Vam començar, vam formar el grup, un grup a la comunitat Òmnia, on vam començar a treballar de manera virtual eh, sobre bueno, aquestes coses que hem, que, hem anat, que hem anat comentant, aquestes configuracions que, hem anat, que, ens, que ens hem anat ficant d'acord. Eh, hi ha hagut un treball virtual molt important, però també hem fet alguna trobada presencial, en la qual hem, bueno, hem estat provant la maqueta, hem estat fent proves de rendiment, aviam com anava, aviam què tal, hem estat mirant que si ens convencia o no que ens estava sortint. Més enllà d'aquestes trobades presencials, també el que hem fet és eh, hem agafat aquest grup com a fase beta, com a fase de prova d'aquesta maqueta. Aquestes persones es van oferir també a ser les primeres persones que tenien instal·lada la maqueta en el seu punt Òmnia i van, bueno, van fer les proves, van fer els, els tests, aviam com funcionava. A partir d'aquesta fase beta, en què van, vam estar potser un mes i mig provant aquesta maqueta amb punts òmnia, amb 13 punts òmnia, en què, en què estava funcionant així, vam detectar errades, les hem millorat, i, ara, i ens ha donat el que tenim ara, que la maqueta que tenim ara, que és més aviat, més definitiva, ja és més, més estable del que vam tenir en un principi ens coincideixen diverses coses, sobretot el tema principal és el tema de la fi que va donar Microsoft, al sistema operatiu que estaven fent servir fins ara, Windows XP. A part d'això, eh, sí que és cert que la maqueta que tenim anteriorment tenia una partició amb Linux, però una partició amb Linux que no s'havia treballat gaire bé, vull dir, alguns punts on la que la feien servir, però podíem trobar que punts on ja tenien en aquesta partició, teníem Linkat, Fedora, Ubuntu, tenien diferents versions. No estava estandarditzat, no teníem una, aquesta partició de Linux no estava treballada, no estava optimitzada per al treball amb la xarxa Òmnia, i ens vam decidir doncs, passar ja a tenir una instal·lació ja no dual, sinó amb un sol sistema operatiu, i un sistema operatiu molt adaptat a la, la realitat del treball en un punt òmnia. El procés de migració que hem pensat, ara ja que tenim feta la fase beta, ja tenim la maqueta funcionant, ja tenim tot funcionant, la migració és tan senzilla com acordem una data amb el dinamitzador de quan li va, li va bé fer la migració, l'estem fent coincidir, la majoria de punts home estem fent-los coincidir en els mesos de ju juliol o setembre, algun en agost, però la majoria juliol o setembre, en què l'activitat econòmica pues, és menor, no, és, no hi ha el rendiment que hi ha en pleno curso, aleshores eh, es desplaça un tècnic del Departament de Telecomunicacions, et fa la instal·lació i et configura les màquines i tota la salona te la deixa configurada. Eh, el procés de migració no s'acaba aquí, sinó que també creiem que és important aquesta part d'assessorament i de guiar el dinamitzador en el canvi. Hi ha molts dinamitzadors que no havien, no havien fet servir abans un sistema amb Linux, aleshores al cap, al cap de dia, pocs dies després, intentem fer una trobada amb el dinamitzador en què fem aquesta petita formació, expliquem com funciona el sistema operatiu, pautes bàsiques i consells bàsics i resolem els primers dubtes que estiguin servint. Eh, en complementació a això tenim aquesta formació penjada en el model d'Òmnia, en què podem fer, seguir aquesta formació, que ja és un reforç extra a tot aquest aprenentatge que ha de fer el dinamitzador per treballar en l'entorn de Linux.